在周一的部分，我们会迎接的是天罡日，因此呢，也会建议呢，在当天呢，如果您是要吃外食的话，尽量是以素食为基准点哦，尤其是针对本命有犯魁罡或者是带天罡的朋友们。那么在当天，同时也逢到的是红砂日，因此多数的，比如说要呃办理这种呃。 结婚登记啊、嫁娶啊这一类的事情呢，都尽量先缓一缓，会是比较吉祥的。再来呢，就是周二这一天，周二这一天我们逢到的是月宴日，而月宴日呢，最主要呢要注意的呢，就是它同时会启动了这个咸池星宿呢，对于属马朋友们的影响。因此，在当天属马的朋友们在跟异性互动的时候，请多注意一下自己的口条、口吻跟态度哦。 再来呢，就是在当天呢，同时也逢到了死气入到当天的这个日柱哦，所以大部分的吉喜是尽量都是少取比较好。还有在这一天呢，也不宜去做搬家、出行啊、赴任啊等相关的吉事。不过呢，因为逢到死气呢，所以相对的呢，也意味的是，它对于要入墓啊、火化、进塔安葬呢。 这类的集市呢是适宜的。那我们再来看一下，就是周三这一天，在周三这一天，我们逢到的是物探病的日子。如果有需要去探访亲友的部分呢，请记得呢，我们先缓一缓，会是比较吉祥的。那再来呢，就是在当天同时也逢到了游山火，所以如果有要土葬的，要看这个分金线的部分，请要多加的注意一下。 那我们再看一下，就是周四这一天，周四这一天我们逢到的是当月的月破大号，同时在当天呢也逢到五穷星宿入住，所以会建议哦，呃，尤其是针对真送哦，还有包括要做决策的话，都有可能受到空亡星宿呢的一个影响，反而会引起负面的一个作用，在当天是不易去做协调沟通的部分哦。 那我们看一下，就是周五这一天，在周五这一天呢，我们会逢到的是明岁腊，而它也会代表的是呢，在这一天呢，初一的时候呢，呃，同时我们会在早上的五点十六分逢到朔。 所以也会意味的是，在这一个时辰之后呢，会建议哦，大家呢可以早上起来之后呢，就可以开始第一个针对我们居家的环境哦，还有甚至到了办公室呢，就可以开始去做整理。在当天呢，一定要记得一件事情，就是你的床铺呢，一定起身之后就要做好整理哦，因为这个可能是针针对你第一个太极圈哦的一个改善哦。 把它呢重新去做一个那个气体的这个呃调配，那再来就是呢，在当天哦，因为我们刚好提到它逢到是明睡蜡，那如果你过去有听过三元五蜡这个东西哦，三元就是我们都很熟悉的三元节，那五蜡呢就是针对天蜡、地蜡、道德蜡、明睡蜡还有王侯蜡，那这个蜡呢，其实一般过去呢就是针对年末年中的时候，我们会呃。 统筹呢，合祭众神哦，来去做一个祭拜的一个祭仪。那在道教里面呢，它也是我们视为呢，呃，适合去做修斋的一个吉日哦。所以在当天的开运模式呢，除了呢是针对呢可以建议大家吃素之外，如果你不方便的话，你是属于呃都是外食族，那尽量呢也是以桌边素为基准点哦。 那在这一天呢，呃，也是我们这个五帝他来校正我们人生的这个，呃，禄科官爵啊，哈，还有包括算尽疾病的这个轻重的部分，所以它等于就是，呃，另类的一种考核哦。如果你在公司有被考核，那么这个就是针对了我们在呃美日呢有没有日行一善，有没有在植福田呐。 呃，做了多少的好事坏事的部分，来去做一个另类的考核的时间点。那在这个时候也要入冬了，所以呢，会建议哦，呃，趁这个阴阳调和、水旺的时候，在当天呢，我们可以多吃这个，比如说，呃。 腊八粥，那更方便的方式就是我们可以在超商就能够买到的这个八宝粥，来象征呢，我们在来年一样可以呢五谷丰登哦，一切都是顺遂。那除了刚一开始讲的，建议在当天哦要可以。 花点时间呢去做大扫除之外，尽量把堆积的一些物品呢都把它回收丢弃，尤其是瓶瓶罐罐的化妆品啊，不要滞留在我们的这个化妆台上啊，或者是说一些呃购物的这些空箱子啊，尽量都把它呃整理叠好之后就送到回收箱去，会是比较理想的。这样子就可以达到呢，把这个不祥的的气哦，或者是说把停滞的这个气呢。 职场圈呢，给它打散清空，那让隔年呢可以迎接祥瑞之气哦。所以记得了，如果你在当天呢有想要送公果的朋友们，也不妨哦，记得呢尽量呢在这个时间哦，要赶紧呢把你的这个灰象跟公果都送一送哦，才能够帮你自己呢把这个。 呃，考核的这个部分呢，加一点分数。那再来，我们来看一下，就是周六这一天。周六这一天呢，我们会迎接的是凤凰日。一般来讲，凤凰日是适合荧幕前女性朋友们呢，吉家的一个祈福的好日子。但是因为当天逢到了四绝的这个气呢，入到了日柱哦，所以呢，当天的。 喜喜是尽量是建议少取哦，所以这这个凤凰日呢，其实呢就有点是落地的凤凰日，不建议使用。再来我们看一下，就是周六、周日这一天，在周日这一天呢，我们逢到的是一个新的节气，也就是在中午的十二点五十九分，我们会迎接立冬。那么在立冬这一天呢，它同时也逢到的是天罡日哦。 所以，如果你真的很想要开运的话，不妨呢在当天呢尽量吃素为基准点。那或者是说，尤其是针对你是犯魁罡、犯天罡、带天罡本命的朋友们哦，那请尽量就不要吃肉类哦。那在当天的这个。 午时之后呢，我们就是属于节后，所以集市呢，请尽量都在节后，也就是过了立冬这个时刻之后再来做。那比如说在当天的未时哦，也就是下午的一点到三点这个时间呢，是很适宜可以去做开池跟放水的。一样，我们可以在南方、立方呢来强化我们的人际关系，或者是在西方呢，呃，透过这个强化我们的权利呢，可以让我们提高财运以及日产的机会。那么在东。 天呢，当然在立冬的时候呢，当然也要帮自己透过开运的一个模式。那主要呢，在这一天的开运模式有几个重点哦。首先，第一个就是在当天呢，要穿亮色系的衣服。还有食补的方式哦，大家可以参考老师这边呢分享的几个项目，比如说呢，我们可以吃紫米，它可以补这个肾；那或者是呢，呃，炒栗子，那这个呢，它可以顾到我们的脾胃。 哇，再来就是海参，它可以抗衰老哦；或者是吃松子呢，它可以强身。那甚至呢，举手可得的柑橘类啊，或者是呃橘子这一类哦，它呢可以帮我们润肺。那尽可能呢，把剩下剥下来的这个皮哦，把它拿去烤一烤，让这个香气可以充满整个房子。同时呢，也代表的是呢，把这个房子里面污气呢，做一个吉利的一个分布哦。那比较。 属于居住在北方或者是南方的朋友们，比较冷的地区的朋友们，我们可以开始进行的另外一种开呃运的模式，就是呢，透过吃锅物的方式。那很多人呢会选择，比如说姜母鸭、羊肉炉啊、火锅这一类的，哦，来进行温补。啊，那如果你是吃素的朋友，或者是老师有提到的，因为天罡日的因素，不适宜这样过度的去。 吃荤食，那么你也可以透过喝柚子茶的部分哦，除了降血脂之外呢，它也一样可以达到这样温补的效果。以上提供给大家呢参考，针对当周的日课吉凶。接下来呢，我们要看一下就是当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属蛇的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是我们属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，其实这三个生肖的朋友呢，非常的有大度哦，而且呢，在这个礼拜是你可以体验很多不一样的一个契机的时候，或者是说有一些新的呃机会会来临。那在切记，如果你是属于团队。 合作的朋友们呢？呃，你在这个礼拜呢，团结是很必要的，所以一定要凝聚大家的向心力哦。 共同去做一件事情呢，那这件事情的 outcome 呢就会是比较好的。那做任何的事情呢，包括谈判啊，还有去 social 啊，或是交易，任何的解说啊，这些相关的事项呢，尽可能都是要有点深度的，请不要像沾酱油一样哦，草草了事，这样子才能够提升呢别人在当中呢对你的信任度。那这个合作呢也会加成呢，变得更加的深层的，带来更大的一些相对的业绩量。 在当周的幸运方呢是西方，那开运的食物呢是橄榄，然后开运石是赤铁矿，还有我们的开运色是铁灰色。以上提供给这三个生肖的朋友们参考。再来，让我们来看一下在当周呢个别生肖呢有什么需要注意的地方。 首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在这个礼拜啊，我们是逢到了事缓则圆的一个状况，也意味的是呢，会建议你千万不可以冲动行事。凡事在这个礼拜呢，放慢自己的步调，让自己慢半拍都没有问题的。尤其在行车安全上，或者是你想要做什么，先想过再开口，然后思考过再决定，听老师的。 准没有错，可以让你呢把你的错误或者是失误呢，或者是在嘴边的话呢，影响力降低啊，尤其是些负面的东西哦。在当周呢，要留意的天数比较多，有三天，分别有周三、周五以及周六哦。下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜逢到的是事倍功半的一周，而这也代表的是呢，在这个礼拜，你除了呢很轻易的可以针对。 你需要掌握的东西，抓到要领之外，你的效率真的特别好。平常可能呢要加班完成的东西，你可能呢就在上班的时间内呢就很快速的就把它完成了。但是这下问题来了，多出来的时间该怎么运用呢？如果在上班的话，尽量还是做跟上班相关的一些呃 research 啊。 或者是市场的这个研发啊，或者是探讨会是比较好的。可是如果是下班后的时间，可以把它用在跟你兴趣相关的东西，即便它可能跟你副业主业没有任何关系也无所谓，只要是你有兴趣的，不会是那种三分钟热度的题材就可以了。在当周属牛的朋友要留意的天数是周日，这一天非常适合让你懒洋洋的一整天躺在家里。 放松也是等于帮你自己，呃，这一周呢的辛苦呢，做一个充电的效果。下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜是需要重新思考的一周，而这也会代表是需要换位思考，去以别人的立场或是出发点去模拟，去想，那如果是你，你会怎么做？你又会怎么建议这个自己呢？这样的时候呢，你就比较。 不会有过多的牢骚或者是不谅解，反而呢可以设身的去想为什么，呃自己呢没办法解开的心魔的部分哦。在当中呢属老虎的朋友呢要留意的天数有一天是周一，下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜呢是属于跃跃欲试的一个状况，而且呢它也会意味的是想呢你会有一股脑。 就很极度极力的想要去投入到你的兴趣，这个兴趣呢，只要它是可以调剂我们的身心哦，即便它跟你工作没有相关也无所谓哦，就放任自己去做吧。反正当天呢、当周呢，你就是一个运势一百分的状况，所以你想要做什么事情呢，别人也拦不住你，你还反而能够很快速的去做到你想要的效果跟目标哦。 在当周呢，属兔的朋友运势相当旺盛，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜呢是需要趁胜追击的一个状况，而它也意味的是，请要好好的展现你的才能，发挥你的所长啊，不要被既定的一些规矩啊，或者是道德给绑架，反而呢限制自己，哦，最终的结果。 在当周呢，属龙的朋友要留意的天数有两天，分别是周三以及周四。还有特别呢，要去注意一下呢，耳朵不要太容易的去轻信哦。呃，周边的人的一些话，尤其是呃，你越亲近的人呢，越可能呢误导你。所以，请在你接受任何资讯的时候呢，都一定要去做 double check，对你才会是比较理想的。 下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是逢到新的篇章，新的篇章呢就也会代表是新的议题，甚至也会代表是我们翻了一个新的一面，所以它也会代表的是一个结束跟一个新的开始，它可能会是在我们人际上、工作上、感情上都有可能发生，所以呢要代表。 你要能够接受重新的磨合组合，甚至要可以放下过去你所学的，或者是你所认知的东西，用这样一个重新出发的心态去学习、去接触，那对你呢在当周的这个心态会是有加分，而且更能够更快的进入状况哦。在当周属蛇的朋友要留意的天数是周二，下一个生肖是属马的朋友。 属马的朋友在这个礼拜很容易呢就受到鼓舞，尤其呢你很容易呢就会被委派一些新的工作啊。那再来呢这些任务呢你也可以很顺利顺手的呢把它在呃需求的时间内完成。那在感情方面呢你也会觉得是说，即便你不擅长表达，或者是呃常常会比较。 多的这个内心戏也很容易被另外一半轻易的理解，所以你会内心相当的开心哦，因为觉得自己呢总算逢到知音啊。那么属马的朋友呢，在当中呢，情场跟我们的这个工作呢都相当的如意，因此并没有需要注意的天数哦。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是需要以退为进的一周哦。 那么，这个上个礼拜呢，逢到了很爆发力的强盛的一周。在这个礼拜，为什么要以退为进呢？它代表的是我们有要面临一些小小的危机处理。那这些危机处理呢，也代表是你要暂时的去退一步，海阔天空的去接受一些小小的妥协。而这些妥协其实呢，并不会给你带来太大的损失，只是心情上需要稍微的调整一下。所以啊。 请你们调整一下自己的心态，把眼光放得更远，就没事喽。在当中要留意的天数呢，有三天，除了周一周二之外，还有周六哦。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于莫忘转念的一周，而这也会代表是你很有可能呢会面临一些莫名其妙的毒舌啊、恶言相对啊，或者是一些批评。 但是呢，你要记得你自己的中心思想是什么就可以了。我们大家都活在一个很民主的社会嘛，所以呢，相对的，我们也可以接受别人的一些思想，不代表我要认同你，但是我可以接受。我们有不同的声音跟想法，用这样的方式来告诉自己，或许也可以让你自己呢，心里呢释怀比较多。那么在这个礼拜呢，大部分呢，我会建议呢。 听到的、看到了，都虚心受教，那并且用另外一个角度去看待它，就可以让自己的心呢好过很多了。属猴子的朋友在当中要留意天数有两天，除了周二之外，还有周四哦。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于需要耐心交涉的一周，尤其是呢，有些东西，比如说。 谈判或者是在沟通一些细节的时候，它是需要一些时间跟耐心的。所以呀，不要急着想要定案，反而呢要多一点的这个聆听，去了解对方有什么样的需求。那么工作呢，也是一个需要大家呢有多一点的共识，也是讲求默契的地方。所以呢，请不要呢讲说要。 很多的哨卡，那急着呢，就想要定案哦。耐心的去沟通交涉是当中最首要要做的事情，反而这份耐心呢，可以让你呢带来更多的收获的。那么属鸡的朋友在当中留意的天数有一天是周三哦。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是苦寻出路的一周，而这也会代表的是呢，在这个礼拜。 你呢？需要大量的思考，而且呢，思考也意味的是你需要更多的时间给自己有独立的空间去沉思、去沉淀。所以在这个礼拜呢，你可能会发现啊，如果有喝咖啡啊、有抽烟的，或者是有习惯吃零食、吃甜食的朋友，你对他们的依赖度呢可能会增加很多，但是还是要适当的呃克制一下，不然的话对你来讲呢。 会是有一些负面的影响，比如说在体重方面了。那么，针对属狗的朋友，在当中留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日哦。最后一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于因祸得福的一周，而这也会代表是呢，你很容易呢会有意外的一些收获可以收割，甚至呢很轻易的接收了。 别人的成果，当然呢，这么好的事情呢，到了你身上的话，相对的也会代表是在未来呢，你有可能有一天也需要把你自己的一些成果呢回馈给他人。这个时候就不要去斤斤计较喽，请记得，因为有的时候这个东西是 two way 的。好，那么在当周呢，属猪的朋友要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周五。再来，让我们来看一下当周的。 感情胜利主又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属牛的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友在感情上呢，就好像一颗小太阳一样，总是可以很温暖的照耀着对方，就像有无限的这个能量，而且很正面，非常的稳定跟温暖哦。 更重要的是呢，你会让对方，呃，除了感受到温暖之外呢，你也会让他们觉得是可以学习、可依靠的对象。为何呢？因为在这个礼拜，你可以似乎，呃，让他们觉得有一些启蒙的感觉，甚至呢，有一些智慧哦，是让他们觉得，诶，我是可以去效仿、跟你学习的。所以呢，在这个礼拜呢，我们的开运花是向日葵，开日。 运的这个矿石是金洞，还有开运色是天空蓝，啊，以上呢提供给这三位上榜的朋友们参考喽。好，以上是我们当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的官网加入老师。 那如果呢，您想要报名跟老师面对面咨询的朋友，也可以透过下方的链接跟老师做咨询预约。我是金英老师，感谢大家本期的收看，我们下次再见喽，拜拜。